इसके अंदर ऐसे ولا اذا ما ولد لا يلا فاير يا بل شاخ علي ما بريك دي خلاص نور دغ جان جان پیش روی پیش روی